周深与湖南卫视有着多次合作，前后参加了《深入人心》《歌手当打之年》等节目，并且收获了很多粉丝。尤其是在《歌手当打之年》中，周深每一次的舞台都给人耳目一新的感觉，诠释了多种曲风。但是，随着周深热度的不断增加，不少黑子也开始活动，总是想办法抹黑周深。 尤其是前段时间，网上流传说周深得罪了湖南卫视，因此无缘湖南卫视的跨年晚会。这个消息让广大粉丝很生气。理智的粉丝听从周深的话，看到不好的东西就划过去，这绝对是最明智的做法。时间总是会证明一切的。周深官宣加入湖南卫视春节联欢晚会，就是最好的反击黑子的办法。 真相永远不会缺席，只是时间的问题。其实处于上升期的艺人，给他再大的胆量，也不可能去得罪平台。所有说某些造谣的人，还是需要好好动动脑子。此外，周深演唱的《风起霓裳》的主题曲《明月传说》也上线了。这个电视剧播出的平台是湖南卫视，还有本周六的《快乐大本营》也有周深的参与。 所有的镜头都没有删减，周深依然可以在湖南卫视的王牌节目和黄金时间档出现。难道还不能说明周深与湖南卫视没有任何冲突吗？难道是周深的歌不好听吗？还是周深的人品不好？为什么会招来这么多的黑子？看来周深是真的火起来了。面对这种情况，高兴与担心接踵而至。 最想说的就是，黑一个人之前，还是要好好想想这个人究竟有没有问题，不然脸可是很疼的。周深在娱乐圈摸爬滚打了很多年，有自己的处事方法。作为粉丝，我们能做的就是相信他，在背后默默支持他，好好听歌，关心新作品。看到类似这样的荒诞的假消息，就选择划过去，不要太在意。 相信周深，相信这个人品与实力兼备的榜样歌手。不知道周深在这个舞台上会给大家带来怎样的惊喜呢？其实你不需要太惊艳，我们只是想看你好好在舞台上唱歌。你的每一首歌的 live 版都会添加一点小细节，这就是最大的惊喜了。但是如果你要挑战新的方向，我们也不会拒绝的。 毕竟你在宣传片中可是模仿了 rap，看来是可以期待的呢。周深、孙楠两大实力唱将坐镇，当下最火网剧《假日暖洋洋》里的大明星高俊玉、郑云龙携手王子异，S N H 四十八也要来给你拜年了。二月二日，两千零二十一江苏卫视春晚正式官宣了首播嘉宾阵容，并确认将于大年初一，二月十二日十九点三十分。 和观众见面。周深，在刚过去不久的江苏卫视两千零二十一跨年演唱会上，周深演唱了电影《泰坦尼克号》的主题曲《My Heart Will Go On》，以及经典老歌《不老的爸爸》。深情演唱搭配个性曲风，可谓是让观众们再度领略到了他的百变魅力。翻唱经典似乎也成了周深的保留节目。大年初一晚就看他如何再度突破自我了。 目前正在热播的网剧《假日暖洋洋》中，本色出演歌手高俊玉的郑云龙，音乐剧王子郑云龙的人气可以说是当下正热。这正在热播的网剧《假日暖洋洋》中，算得上是他本色出演的歌手高俊玉和经纪人许可依、姚晨是剪不断理还乱的感情纠葛，已经让无数观众表示他跨界做演员的表现还真是不俗。 你期待周深哪一台得春晚表演呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。